ಈ ವರ್ಷ ದ್ರೌಪದಬ್ಬ ದೇವರ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಗರದ ಪಳ್ಳಿಗರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದ್ರೌಪದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಸದರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಂದವಾದ ನಗರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದೆ ಆ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೀಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ನೂರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಕೊರೋನಾ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಡೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅದು ತಡೀತದೆ ಅದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಓದಿದ್ರು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಆರಾಮಾಗಿ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಿಡ ಮರ ನೆಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀವು ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಡಬೇಕಿದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀನಿ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ್ ಅದು ಮೂರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆರೆ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಟಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗರು ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗುದಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೇಜರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಊರು ಊರಲ್ಲ ಬಸ್ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಪಾರ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳು ನಾವು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಬೀದಿ ದೀಪ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಸದಸ್ಯರ ಕೈಲಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಅವರವರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ